Cinta di hatiku hanya padamu Hanyalah untukmu Kau diriku, kau sayangku kau segalanya bagiku Sebaik janji yang ku ucap dulu Takkan pernah ku ingkari Walau dunia ini akan berakhir Cinta dan kasihku tetaplah untukmu Kau sayang